Caralibro es una red social de ámbito general que centraliza todos los tipos de contenidos en un único website. Con Caralibro no necesitarás tener repartidas todas tus actividades en diferentes páginas, ya que nuestro nuevo sistema de central multimedia permite tener a tu disposición todo tu contenido sin tener que estar registrado en multitud de sitios diferentes. Para explicar esto y muchos más aspectos, os dejamos con Rui para que os muestre el site. Hola amigos, soy Rui y os doy bienvenida a la red social del futuro, Caralibro. Con Caralibro puedes subir tus fotos. Subir tus vídeos. Podrás ver los perfiles de tus amigos y compartir contenidos con ellos. Pero Rui, ¿Acaso no es eso lo que ofrecen las demás redes sociales? Eso es lo que podría pensar cualquiera. Pero es que aún hay más. Cada libro no es una red social, es la red social. Juegos, gestor de archivos, editor de imágenes y lo más importante, nuestro streaming de vídeo. Ofrecemos un ambiente y un diseño agradables con la posibilidad de ser personalizado por el usuario para así hacerlo más ameno. Estos son los puntos fuertes que realmente caracterizan a cada libro sobre las demás sites. Te sentirás como en casa. También ofrecemos un servicio premium de almacenamiento de archivos en la nube, mediante tres modalidades. Drive Free, que ofrece un espacio de almacenamiento de 2 GB, es totalmente gratuito. El Drive Medium, que ofrece un espacio de almacenamiento de 100 GB, te costará solo 9,99 al año y el Pack Drive Pro con un espacio de almacenamiento de 1 tera ampliable según sus necesidades y desde 99,99 euros al año. Invertir en cada libro es invertir en futuro. Acabamos de salir al mercado y ya ocupamos el 1% del tráfico de red. Tenemos un sistema de promoción de empresas mediante anuncios con múltiples tarifas adaptada a todo tipo de empresas. La página está orientada a todo tipo de colectivos, tanto a nivel doméstico como empresarial, por lo que será esencial indicar el tipo de perfil que se desea crear a la hora de registrarse. La información está bien protegida, está todo cifrado de manera eficaz, para así mantener su intimidad y la de los usuarios. Contamos con un equipo de desarrolladores de gran experiencia en el sector. También contamos con una monitorización continua de nuestros servidores, para facilitarse así la experiencia del usuario y minimizar los fallos en el sistema, así como el uso indebido del mismo. Contamos con un soporte técnico, tanto por email como por teléfono, para nuestros usuarios, con más de 100 teleoperadores cualificados que registran las incidencias durante las 24 horas del día. Con esto y con nuestro sistema propio de RP, conseguimos que las incidencias sean solventadas en menos de dos días. Cada libro es una red social con futuro, con gran funcionalidad y capacidad de entretenimiento. Y, por supuesto, un negocio rentable. Con cada libro no querrás estar fuera de la red.